Aman bu türlü de bozuldu. Aman bu kör Mustafa. Aro ben yamada sevuli. Kızlardan edece ismi. Kermane, forka kermane, forka kulkucu. Dizini novembre, ki bozdas ki, forka ministri. phố đẹp của quê chi Kissing November Kiro